Итак, небольшой тест горелочки теплообменника. Зажег я свою мультитопливную вот такую вот горелочку. Она горит на газу, правда, сейчас. Шумновато. Поставил внутрь. Ну, вентиляторы пока не крутятся. Разогревается она. видно, не видно. Дымок. вывел сюда кнопочку, пока без регулятора. Вот включаем вентиляторы. И отсюда пошел теплый воздух. Тестирую на улице, потому как в гараже можно угореть. Но ну, здесь реально хороший теплый воздух. Ну, отсюда, само собой, тоже. Вот ну, так вот это все дело выглядит. Температура у нас сейчас минус 16, это Московская область. Вот, ну, как-то так. Да, тепло. вполне себе тепло. Выключаем. Давайте достану, покажу вам саму вот эту вот горелку. такая. Сюда вместо газового баллона цепляется бензиновый, накачивается. Ну и как бы все работает, все горит. Спасибо за внимание.